Niat ya kan bikin kesabay tempat dong. Nah, kan gitu orang. Kan ka buto na. Pas-pas balaga na. Mo ra kinang bukitan. Gabi eh. ina, kadlaw ah. kay kanang kuan, kita na. Swibi na. Mo ra kinang bukitan sila lagi. buat ko makita lagi apa sebab <laughs> Saya bawa niya. Pila yung mong product? ni mau yang ah, mo na sa Ricardo kay Juan. Kami ko nang dugay sa Porto eh. Pagkabot na ko, sakay dito ano na. Sakay na sakay din mo. Sa sa Ricardo na tangi kong ka. Sa Ricardo. Asa mo kami sakay diluan sa Ricardo? Diluan mi. Gusto niya ko mo eh. di sa Ricardo ba ko mo? Ah, sa tumoy no. Dito na sa diluan, dito sa balugin natin, diluan. Wala ko man honor mo dito, 3 hours na sa diluan. namin nakasabay na itong truck. itu sa nagkuhan. Naadi di ay. sarap. Oh, iya. orang di man dito diluan. Dito itu man sa diluan. Three hours. Pero mas barato dito. Barato dito. Wala. Two, two, three. Na three, kami. Eh, hindi nga mo dito. Dito itu Ah, kami kaya among among gibutang gid ang dito gid. Sa dinuan, dinuan gid ang gibutang kaya ako may Ako ang gibutang kay Surigao man. Kita na. Ah, Surigao man. So, Mungay pinakadukol. Ah. Tanggal lang ni nipple na may kaduha. Sabot to slate, na nakit, kaya Ha? Pati kong dalan. 20 na? Ano, hindi ba? Ah. Pag nakaw niya. Eh. Iya, pagkawas pala, di ba? Ano yung dalan Ay, pero guwapo nun. Kaya tapos sa iwas, gitustan nun. Oo, ah. ba? Ano nun? Ano nun? Kaya tanong, ang pagkukulit, kinawa ng dalan ba? Kanya rin niya, para sa ito. Ah, ah.